yang nantinya akan melayani arus mudik lintas Jawa Sumatera. Nah, saat ini kami telah mempersiapkan atau menambah beberapa fasilitas pendukung. Di antaranya uh, ada peningkatan atau penambahan loket khususnya loket penumpang dan yang semula kami uh, transaksi lima transaksi menjadi 31 transaksi kemudian untuk eh, proses shop eh, dari dua transaksi di hari-hari biasa kami tingkatkan menjadi 32 sampai 34 transaksi kemudian untuk pokok kendaraan delapan eh, dari delapan transaksi kami tingkatkan menjadi 17 transaksi jadi semata-mata hanya untuk meningkatkan pelayanan ketika lebih Pak, mengenai wacana ada diskon untuk yang uh, mudik pemudik siang hari gimana itu Pak? Uh, kemarin baru wacana dari Pak Dirjen ya, tapi uh, ini kan butuh proses dan keluar bahasa tidak hanya dengan asosiasi sendiri, tapi eh, juga dengan beberapa asosiasi diantaranya asosiasi Gabasda dan IPA dan sampai hari ini eh, belum ada kalau toh juga sudah ada kira-kira berapa besaran uh, diskon yang akan diberikan? Sebenarnya dari beberapa tahun lalu dari tahun 2015, 16, 17 itu ada wacana tapi eh, eh, ada wacana bahwa mengajak masyarakat untuk melakukan mudik pada setiap hari eh, sehingga kepadatan pada malam hari itu bisa terurai tapi dampaknya sepertinya tidak karena kenapa tidak berpengaruh karena masyarakat kita lebih cenderung keluar berangkat eh, pada malam hari karena uh, siang hari mungkin cuacanya panas terus kemudian uh, harus ngantri ya kan namun mereka lebih sering malam hari karena setelah berbuka puasa melakukan sholat tarawih makan malam dari kita dan kemudian malam mandi nah seperti orang orang yang data menunjukkan bahwa uh, kondisi keberatan itu terjadi pada malam hari jam 11.00 sampai jam 4. Iya. Ini sebagai maka para pemimpin jasa sudah eh, berangkat pelabuhan malam hari dari pulau mereka sampai di pelabuhan Bakauni pada pagi hari dan melakukan perjalanan kembali ke rumahnya masing-masing ke tempat pada siang hari malam hari eh, dari eh, ketahui eh, masa eh, Pak mengenai ini kan hari Jumat libur, ada peningkatan eh, kendaraan nggak atau peningkatan penumpang nggak? Ternyata kami peroleh tadi pagi bahwa uh, adanya hari ini pada hari Jumat hari ini eh, tidak ada peningkatan kondisi normal mungkin karena atau beliau di segera pada hari Jumat atau pada